しますこれで歌舞伎はヤードセ最後の演舞となりますと残った力すべてを出し切って全力で皆様に笑顔をお届けできるよう頑張りますので応援お手拍子の方よろしくお願いいたしますそれでは演舞の方に移らさせていただきますそれでは参ります歌舞伎レイ 始まりの声にぎやかに我らが皆のよすがへと 道しるべとなる はい、昨日の前夜祭、そして本祭と運営演舞大活躍